ज्या प्लॉटधारकांच्या तक्रारी आहेत त्यांनी राष्ट्रवादी कामगार सेल संपर्क कार्यालयात अर्जासह भेटावे सोलापूर शहराच्या पूर्व भागातील विनायकनगर सुनीलनगर नगर विजयनगर नगर गोदुताई घरकुल रोड लगत व हदवाड भागातील काही नगरात प्लॉट खरेदी केलेले आहेत परंतु त्यावेळी काही लोकांनी प्लॉट नोटरी करून घेतलेले आहेत कारण शासनाकडून खरेदी करणे बंद आहे परंतु अगोदर जागा देणाऱ्यांनी प्लॉट घेणाऱ्या व्यक्तींना सांगतात की खरेदी चालू झाल्यावर खरेदी करून घेऊ असे सांगून पूर्वीचे पैसे घेऊन नोटरीवर व्यवहार करतात नंतर खरेदी विचारल्यावर पूर्वीचा दर नसून चालू बाजारभावाप्रमाणे दराची बेकायदेशीरपणे मागणी करतात व खरेदी करून देण्यास टाळाटाळ करतात व तोच प्लॉट ज्यादा किमतीने अन्य गिरायकास बेकायदेशीररित्या विक्री करतात वास्तविक पाहता जास्तीत जास्त जागा मालक मनमानीपणे एकच प्लॉट अनेक लोकांना नोटरी आधारे बेकायदेशीरपणे विक्री करतात पूर्वी घेतलेल्या प्लॉटधारकांना जागा मालकांकडून नाहक मानसिक त्रास दिला जातो प्लॉट घेणाऱ्यामध्ये अशिक्षित कामगार वर्ग देखील आहे त्याचा गैरफायदा घेऊन काही मालकांकडून आजपर्यंत जागा देखील त्यांना दिलेली नाही अशा प्रकारे जमीन मालक प्लॉटधारकांची मोठ्या प्रमाणात घोर फसवणूक करीत आहे एवढेच नव्हे तर जागा पाहण्यासाठी गेलेले असता सदरचा प्लॉटवर पूर्वीचे नगर एक व सध्याचे नगर नवीन अशा प्रकारे देखील मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची फसवणूक करण्यात येत आहे तरी राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या वतीने प्लॉट धारकांना आवाहन करीत आहोत की ज्या ज्या लोकांनी प्लॉट घेतल्यानंतर मालकांकडून त्रास देणे किंवा सदरची जागा दिल्यानंतर तो तिहाईत व्यक्तीच विकणे अशा पद्धतीने ज्यांची फसवणूक झालेली आहे त्यांनी राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या संपर्क कार्यालयात अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सुनसू यांच्याकडे लेखी तक्रारी अर्जासह संपर्क साधावा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसेच सोमापा आयुक्त आदींकडे पाठपुरावा केला जाईल सोलापूर शहरात तसेच पूर्व भागात जास्तीत जास्त ठिकाणी प्लॉटमध्ये प्लॉट देणारे आणि घेणारे त्याच्यामध्ये वावत होऊन फसवणुकीचे प्रकार समोर येत आहेत सुनील नगर आशा नगर विनायक नगर बेलमनगर आणि हंदवाड भाग अशा काही ठिकाणी कोविड प्लाट घेतलेले आहेत गरीब लोकांनी आणि त्यावेळी त्यांनी नोटरीच्या पद्धतीने नोटरी करून घेतलेले आहेत पैसे देऊन खरेदी काही लोकांनी केलेले नाही आहे आता मूळ मालकांनी जास्तीत जास्त पैसे मागणी करत आहेत आता पूर्वीचे रेट नाही या रेटने तुम्हाला देतो किंवा त्याला न कळतच जागा अनेक लोकांना विकलेले देखील आहेत असे सर्रास प्रकार घडत आहेत आणि आम्ही राष्ट्रवादी कामगार सेनेच्या वतीने आव्हान करीत आहोत ज्या ज्या लोकांची प्लॉटमध्ये फसवणूक झाला असेल किंवा त्यांचे काही त्रास निर्माण होत असेल त्यांनी अशोक चौक राष्ट्रवादी कामगार सेल संपर्क कार्यालय या ठिकाणी तक्रार द्यावा त्यांचा तक्रार माननीय पालकमंत्री माननीय जिल्हाधिकारी माननीय पोलीस आयुक्त माननीय सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे आम्ही निवेदन देऊन पाठपुरावा करून तुम्हाला न्याय मिळवतो आज गेले द आठ पंधरा दिवसात अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत काही ठिकाणी दहा पंधरा वर्षाखाली जागा घेतलेली आहे त्या ठिकाणी गेलं की त्यांचं म्हणजे तो नगरच नाही दुसराच नगरचा बोर्ड लावलेले आहे अशा प्रकारे जास्त लोकांचा फसवणूक होत आहे मूळ मालकाकडून आणि हवाच्या सव्वा पैसे मागत आहे आणि ते जागा दुसरीकडे जायचं आणि त्या जो नगर आहे तो नगर तुमचं नाहीच म्हणायचं अशा प्रकारे फसवणूक होत आहेत आणि कामगार लोक आहेत त्याच्यामध्ये गरीब लोक आहेत आणि या असं फसवणूक करून त्यांना भेटीत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत म्हणून आम्ही आव्हान केलं त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील आणि कुठेही जागेचं म्हणजे काही तक्रारी वगैरे असेल तुमच्यावर अन्याय झाला असेल तुम्ही आपण लेखी तक्रार लेखी अर्जासह संपर्क कार्यालयात भेट द्या आणि संपर्क कार्यालयात तक्रार दाखल करा तुम्हाला वरिष्ठ पातळीवरून न्याय मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील जय हिंद जय राष्ट्रवादी जय महाराष्ट्र